El GAT Municipal de Antonio Ante y la empresa pública Fábrica Imbabura tienen el honor de invitarle a la inauguración de la Expo Feria Tuntaki 2016. Moda, colores, tendencias, estilos, pasarela y más. En la inauguración de la Expo Feria Tuntaki 2016, este sábado 6 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, en el pretil del Parque Central de la ciudad. Antonio Ante, Tejiendo Desarrollo.